いいだろうんくぞち取ったりうん いだろう激過去をが討ち取ったほら行くぞ しとったり 関雲長よかろう。 私が討ち取った私に続ける手を下すまでない敵将討ち取ったり よっしゃよいしちょうどいい始めるぞほらはっそら敵将討ち取った 敵将討ち取った 始めるぞ敵将討ち取ったほらちょうどいい 打ち取ったりふっ打ち取ったり敵将打ち取ったりけお相手しましょう敵将ち取りました敵将打ち取敵将ち取ったり お相手しましょう敵将討ち取りました敵将討ち取りましたさてあらなるの敵将私が討ち取った敵将私が討ち取った 私が討ち取った私がち取ったお任せくださいち取りましたち取りました 打ち取りました一生打ち取りました いざ参る行くぞう参る の支ワイル敵将討ち取ったりしましょう受けてください受けてくださいさてろうな のる敵将ち取ったりお任せください 行くぞドラゴのいざ参る超支流

去。